Bye. Hindi. Hindi. Ano Oy! Hindi lang ka. Mas gawas ka. Mabunalante ka karon. Ikaw, Kinji. Kiat kay ka. Mm. Mm. Munggoy! Munggoy! Munggoy! Sige dito. Apa. Uy. Hindi ko lang. Huwag. Usap. Usap.